Oh ouais, Je crois que t'as reçu un message. Allez Anaïs, tu vas rater le show. Oh, puis regarde, il des tartes Salut Toto Que des missions de cul. Jette les objets là-dedans, peut-être qu'il en sortira quelque chose. Ah 34. Ah. ça va, je pense qu'on va pas trop payer. par contre, c'est pas aujourd'hui que tu vas avoir ton niveau, Comment ça Voilà, reculez ah, William il prend cher. Hein. Exactement. Mais quelle pertinence Il y a des papillons. Yam, Ah, il y a les yeux, faut peut-être pas les garder. Regarde, slag, une cuillère à café par jour. Mais euh, il y a des monstres, ils me tapent dessus. De dinde. Il a fait. Une caméra oh. Une tour Vous avez deux heures. Ah bon, on laisse s'amuser, il s'amuse avec les ennemis. Non, non, les ennemis, c'est nous qui les tuons. Ah oui, c'est vrai que focaliser les ennemis. Pauvre, je crois qu'il s'est bien défendu. I know you can't tell le the tone of my voice, but that was sarcastic. Anyway, <laughs> Il y a beaucoup de choses qui s'entendent pas au ton de sa voix quand même. Et alors, c'est comment, va Ah non, c'est bon. Allez, sur la tête d'Anaïs. Boum. <laughs> Ouais, elle ressemble beaucoup à Thor avec une perruque. Hein. J'espère qu'on aura plein d'XP après cette quête difficile. Je crois que je vais faire comme Annie, je vais tirer sur les caméras. Eh, c'est Brody chez Malo, elle l'a dit. Il faut que les marshmallows fassent comme des oh, petites mines en vie personnelle. Ça vient de tes fesses, je suis pas sûr. I've got another story for you, but I'd like to tell it to all of your friends at once. An old lady like me. Oh bah viens Naïs Oh, you still want to talk with me? Oh no, you're leaving. I won't take. Non, non, non, faut revenir. Bon. <laughs> Non, reviens Ah oui, c'est vrai que Zero refuse beaucoup les avances des caméras. And I'm trying to write a story about an up-and-coming tournament fighter who tries to find love in a gladiatorial arena. And I figure ah. you've got a lot of experience, so your feedback is really. Ah bah si c'est du Wagner on en a pour 16 heures les gars Ça me va j'ai encore 1242 balles Il y a de l'héridien là-bas Ne va pas le chercher Ça y est Oh Mais mais, non. Mais, qu'est-ce que t'es parti faire Qu'est-ce que t'es parti Non. Ah, ah si. Ah si. Ah si, ça recommence depuis le début. Ah les salauds. Et Mathieu, il est parti faire un capture en attendant. Je crois que bah, justement, elle commence à raconter l'acte 2, puis elle s'arrête au milieu, et puis elle dit, euh, et puis elle aborde. Quoi Quoi Quoi on va nous voir sur ta place de 15 minutes juste parce que t'as pas pu te retenir de bouger ah Il s'appelle Mr Torg, High Five, Flintington. En même temps, si vous avez envie d'aller au shot, c'est le moment. Moi je dis... La doubleuse, elle a dû faire un bon travail quand même. Parce qu'il faut le tenir. La <laughs> tellement de grandes mains quand elle fait des mouvements, j'ai l'impression que je vais me prendre des baffes. I imagine he would have continued speaking had I not pulled the trigger. The most invincible warrior this galaxy has seen, for I am Valkyrie! sweeping up the trash of others to hide my shame and avoid my pursuers! Must I forever remain on the periphery of joyful combat, ever watchful but never participating? T'es un Tiens, chef, pas de terrain. they agonies the point S'il vous plaît, un peu moins de bruit, j'essaie d'écouter l'histoire de mémé. Oui, ça sent la fin, ça sent la fin. Oui, oui, oui, c'était génial. C'était <laughs> génial. C'était excellent. Encore. He said it was one of the most fun and welcoming experiences of his life. Looking at cereal boxes and remembering people you made out with. I really like where Echo Sims have gone in the past few years, don't you? There seem to be a lot more of them with interesting. In the demo version, I scared a bird so hard it died. 5 minutes? than real meat si tu veux. Tu nous ressors un billet d'entre tes fesses Maintenant, on a besoin d'aller lui chercher un bonbon. Alors, ah, on va peut-être attendre avant d'y aller des fois que... Ah bouge pas pas le temps Il y a des gens Ah, les pièges un plus je meurs. Bah, ne le fais pas. C'est le premier ou le deuxième qui fait plus de kills dans l'équipe <clears throat> J'ai un deuxième après moi. Ouais. Après, il y a les tourelles de Seb. Après, il y a Seb. Thank you so much! I'll eat this later while sitting by the fire. dans les fesses. Très bien, ça va rester au chaud. Eh ben. J'en mhm. veux pas. Si vous avez alors, t'as une belle tête de poulet c'est ah ça. Ah oui. Le dindon Mais deux dindon comment Parce que ça se trouve, on n'a pas le même dindon. Ah.